¿Cómo es Loli? Argentina. Abuelita. ¿Qué canción? Ah, justo la, para la pimienta. Este es el ¿Cómo se para. A ese de arriba no. Esa es la pimienta, Loli. a ver. El Loli. Loli. El otro día estaba con todos los calzoncillos de Daría. Y sí. Ay, mira, mira, mamá. Se pone la mano plana, no, no, no. y hay veces que se pone cosas en la cabeza. No, no, no, no, no. Qué bonito. Gracias, mami. Así es, mira, Lola. Lola. Bici, bici, bici, bici, bici, bici, que te agarro, que te agarro. El bichita, el El bichito, viene y se la come a Lolita, pi, pi, pi, Viene el <laughs> bichito, se la come toda, toda, toda, toda, toda, toda, Loli. <laughs> Gracias, porque dice gracias también. A ver, ¿cómo es gracias? Gracias chica viene, viene, viene, chica viene. viene, Y me come el cogotito, y así, así. <laughs> ¡Uy! ¡Epa! Pensé que te caías.